Mi nombre es Ingrid Alicia Lezama Núñez, tengo 25 años, estudio en Circum, este año es mi promoción, quinto año, y bueno, soy madre también. Muy bien. ¿Por qué es importante el proyecto de circo para usted? Bueno, es importante porque tengo como seis años anteriormente de haber dejado de estudiar y vi como una oportunidad esta clase acelerada en la noche para retomar mis estudios porque no me quería quedar atrás. Bueno, quería seguir estudiando y prepararme pues ser alguien, ¿verdad? Tener algo, algo más que mostrar a la gente. Por eso. ¿Cómo ha cambiado su vida el proyecto Cisco? Bueno, ha cambiado en lo personal, me ha motivado a, a superarme y ya como voy de promoción, a escoger otra carrera que sea importante para mí, para mi vida, pero que vaya también con mi estilo de vida, que competan los todo. soy madre <laughs> también, si no puedo tener la oportunidad de, escoger una carrera profesional, escoger una carrera técnica o una carrera de oficio, ¿no? gran grandes, de belleza, pues de costura o computación, que también sirve y muchas gracias.